армысыздар. екі күн бұрын тікелей эфир жасағам. үндеу қасым жомарт кемелұлына бүгін де жасағым кеп отыр артық кетіп жатсам айып етпеңдер қасым жомарт кемелұлы шыныңызды айтыңызшы рақат әлиевтің өкілеті деп ата кітабында жазғандай назарбаевтың масон екеніне көзіміз әбден жетті ол халықтың қамын ойлаған жоқ бас пайдасын ғана ойлап әлемді билейміз деген он екіліктің артын жалап халқының қазақ халқының мүддесін сатып кетті Сізде төрт аяқтап барып нан деген жазу бар жүзігін сүйіп төрт аяқтап бармағыңыздан қан ағызып малта өрдінің қылышына қубасты сипап антыңызды беріп халықты керек жоқ назарбаев айтса сол заң деп назарбаевтың жаңағы ауыл халқын 10-15 процентке түсіремін мүмкіндік болса тіпті жоқ қылам қазақ халқын деген мүддесіне сай істеп жатқан сияқтысыз кешегі иттер мен мысықтар мен жаңағы ана прокурорлар ма полицейлер ме олармен сөйлесіп ойнап күліп қыдырып білмеймін ит пен мысықпен қалай қыдырады қалай ойлармен ойлайды олармен қалай түсініседі миым жетпейді ал жамбыл облысының прокурорлары назарбаевтың ауыл халқын он он бес процентке деген тікелей тапсырмасын орындап жатқан сияқты өйткені мал көбейсе ауыл халқының жағдайы жағдайы түзелгеннің үстіне түзеле береді ғой шындығына келгенде ауыл халқына ауыл халқына мүмкіндік берілсе ауыл халқы әлі де қазақстан деген мемлекетті аяғынан тік тұрғызып сөз жүзіндегі емес іс жүзіндегі тәуелсіз демократиялық мемлекет құруға шамасы жетеді а сіздердікі ит пен мысықпен сөйлесу малың көбейіп кетті деп айыппұл салу одан қала берді ойлап табар екенсіздер бірақ сізден бір сұрайтыным ата бабамыздың ауруағы сіздердің барлықтарыңызды жазамызды береді деп қорықпайсыздар ма кешегі желтоқсан жаңа өзен тағы сондайлар былтырғы қанды қаңтар маңдайларыңа жазылған қара күйе қанмен жазылған қазақтың қанымен жазылған ата бабамның аруағы атқырлар неге еңбек етуге мүмкіндік бермейсіңдер көрсетіңдерші ең құрғанда менің аталым ғана қорғады осы жерді деп әй қайдам мына қарғанда, қасым жомарт кемелұлы сенің де ана ұры сұлтаның да ата бабасы қазақ халқының жауы болған сияқты сатқын болған сияқты кешегі көңіл айтқаныңды көріп жатым Терешенкаға. Терешенка, 91 жылы ол кездегі оңтүстік қазақстан облысы қазіргі түркістан облысы жетісу аудандағы шарап зауытын малшанов дегенге тең жартысын бөліп берген 91 жылы о мынау жақсы екен деп тоқсан екінші жылы назарбаев ауыл шаруашылығын қиратты жолын тапты халықты қаңғыртуға өзіміз өзіміз етпен сүтпен сүт өнімдеріменен нанмен тағы тағы сол сияқты ең ақыр аяғы көкөніс жеміс жидек басқасы да бүкіл әлемде қандай азық түліктің адамға пайдасы бар бәрін өндіруге мүмкіндігі бар мемлекетті алдындарда қиратып сол қажы келдің екеуі бірінен кейін бірі ауыл шаруашылығы керек жоқ етті Австралия менен Бразилиядан сатып аламыз. Астықты Америка менен Канададан сатып аламыз. Картошканы Украина менен Белоруссиядан сатып аламыз. Басқаларын тағы сатып аламыз деп қазір халық 70% дейді, мүмкін 90% уланған тамақтарды алып жеп жатыр ол тамақтарды жегеннен кейін ұрпақ қалай болады мен 97 жылы ауыл халқы 92 жылғы реформадан сансырап қалаға қарай ағып жатқан кезде қаладағы төрт бөлмелі үйімді тастап ауылға көштім егер мен өтірік айтсам Назарбаев ең сенімді өкілі естуімше шависте игорь иванович роговтан сұра ол екінші қабатта мен үшінші қабатта тұрдым шыдай алмадым қазақ халқының туған жерін тастап қалаға қарай ағылып жатқан ауыл халқының жазығымыз халқымыздың кезіп келгендерге қолына келген мүмкіндігін беріп қай кезде болса да әсіресе кешегі соғыс кезінде кавказдан ауып келгендерді бірге жатқызып, жапырақтарын бірге бөлісіп, сондағы жазығымыз, мемлекетіміз күшейе берсін дегендік. Кәзірде, енді сіз маған айтыңызшы, мен еңбекпенен өз ауылыма үлгі көрсетіп жатырмын деп есептеймін бірақ малымды жаятын жерімді тартып аламын деп жанталасып маған неше түрлі сұмдықтарды айдап салып маған көрсетіңдер кімнің жерін тартып алмақ болыппын шаруа қожалығын құрылған 2007 жылы 250 гектар жер таудың етегіндегі ол жерден ауылдың малын бір күнде айдап барып қайтып айдап келе алмайсыз өйткені айналаның бәрі егін біз егін өспей тұрып егінге зиянымызды тигізбейміз деп сол таудың етегінен алғанбыз ауылға келсек егін жиналғаннан кейін келеміз бірақ мен айтқаным айтқан қазіргі мына жағдай ана иттерменен мысықтарменен сөйлесіп олатып пішіп жібергендеріңе қарағанда ә, ауыл халқының малын азайтуға кіріскендерің ана жамбыл облысындағы байзақ ма қай аудан прокурорлардың халыққа қарсы соғыс ашқан сияқтысыңдар назарбаевтың өкіл аталарыңның масонның мүмкін аттылы батыр еділ батыр атила солар бос қалып қалды ғой деймін тікелей ажалдан соған солардың еврейлердің алғысы ғой деймін қазақ халқын жойып жіберейік бізге жақсылық жасағанын жоқ қылайық деп қашанғы біз өз тарихымыз өзіміз ұмытамыз қашанғы осылай санасыз боламыз халқым қасым жомарт кемелұлы шын халқының ұлы болсаң мынандай сайқымаза сайлаудың да керегі жоқ қайдан көрдіңдер қайдан көрдіңдер кешегі қаңды қаңтар құрбандарын құрбандарын соттаған өлген адам соттаған қайдан көрдіңдер біздің қазақстанда ғана өз халқына жарайды біз бала кезімізде көрген киноларда фашистер фашист немістерді фашист олар жаңағы азаптап жатты а қазіргі біздің бұлтығы қанды қаңтардағы адамдардың үстіне ыстық су құю тырнақтарын жұлу тістерін жұлу үтік басу олардың бәрін анықтап ату жазасына берсе де ешқандай обал жоқ өз халқына өзі фашистік қылмыстар жасаған қайда ана 20 мың террористің оның бәрі өтірік нұрсұлтан қайтадан атқа келіп мені мен халқым өзім басқарам деп көрініс тудырамын дедіңдер бірақ ол болмай қалды рас мүмкін өзіңнің титтай титтай қалған қазаққа деген сеніміңнің арқасында ғана жаңағы сүйіспеншілік арқасында ғана посыңды тастамай кеткен шығарсың біз әлі түсінбейміз қашан қаңды қаңтар ашылады қашан желтоқсан ашылады қашан жаңа өзендегі қырғын шындығы ашылады қашанғы еңбек етуге мүмкіндік бермей арам тамақтарға алаяқтарға жол беріп қоясыңдар кешегі терешенкаға көңіл айтып жатқаның ересен зор еңбек иә орасан зор еңбек жасады халықты қаңғыртуға ана масау назарбаевқа жол көрсетті әйтпесе қанымызға сіңген ата бабамыздан қалған мал өсіріп сол малмен ақпыз нағыз бақыт елге айналар едік шетелдің химиясын жемей